Į barą užėjai žmogelis, visas sulaužytas, rankas sulaužytas, kaklas sulaužytas, galva apibintuota. Pries prie barmenų sako, barmenas, paimk iš mano kišenės pinigų, įpilk pusę litrą laus. Nu, barmen supratinks, prie prie kišenės ištraukė pinigų, prie prie barą, įpylė, šaltą, lūčią, putuojančią. Tas sulaužys žmogus, <laughs> nu, barmen suprata, kad negali, paėmė Įpylė į burną tam žmogelį. Žmogelis patenkins. Uch, kaip gerai. Barmenas. Išimk dar pinigų iš kišenės. Įpilk alaus. Nu, barmens priėjo. Ištraukė iš kišenės pinigų. Įpylė šaltą lūčią. Ta žmogelis. Uh, uh. Barmen suprato. Paėmė bokalą. Įpylė į burną. Žmogelis. Ah, ah, kaip zajabys. Barmenas, jeigu ne paslaptis, kur pas savi tualetas? Barmens. Ten, už dviejų kvartalų, degaliniai. Prenumeruok anegdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anegdotų.